La que Ya, ya, ya, ya Ya tú sabes quién soy No compro con tu crew porque son todas terro. Yo soy real hasta el entierro Fiel a la mafia, fiel a mi pueblo No trabajo con gorra porque ni será llevo Solo vendo lo que defender puedo Ando en busca más dinero Para comprarme lo quiero Siempre tuve money porque supe buscarme tratando en cero Pero nunca me sobró para darme el lujo que quiero Sé que ríe porque hablo en serio Con la misma ropa ya estoy cansado de esto Si no tienes dinero ni me hables perro Acá estamos para hacerlo en serio No le abrió la puerta a gente fracasada que te quiere arrastrar junto a ellos Pase todos los desafíos, por eso están dolidos Igual siempre me miro en lo mío Tu pensamiento es distinto al mío Yo solo soy cantante y tengo el triple de líos Pero supe resolverlos Baby, hoy vamos a perdernos entre humos de weed y sexo pasajero Aunque todos los días entreno porque la vivo como un guerrero a donde piso que no den un motivo Me respetan o nos vamos de una a ah, el lío De lunes a lunes cuerpo y mente como atleta como cogollo puro no de tu hierba Porque lo tuyo no sirve como tú temas de mierda Conmigo no te comparé compa Que no somos iguales Sin miedo a aplicarte con mis anormales Soy un pibe bueno rodeado de males Mal le sale imitarme Mal le sale insultarme no intentes pararme Si te sentís zarpado, entonces insultame Si te sentís insultado, a mí no me importa tu vida Si seguro te agilates No compro con tu gris porque son todo antiterro Yo soy real hasta el entierro Fila la mafia, fiel a mi pueblo No trabajo con gorra porque quisiera llevo Yo no vendo lo que defender puedo Ando en busca de más dinero para comprarme lo que quiero Siempre tuve mones porque supe buscarme tratando en cero Pero nunca me sobró para darme el lujo que quiero Sé que ríe porque hablo en serio Con la misma ropa ya estoy cansado de esto Si no tienes dinero ni me hables perro Acá estamos para hacerlo en serio La razón que baby Ya, ya, ya, ya